はい。はい。そのまま、チャイティはい、そのまま。浮いちゃう、浮いちゃう、浮いちゃう、浮いちゃう。はい、スストップ、ストップ、ストップ。うん。気持ちパワー入れ気味で、はい、いいよ。はい、スタート。 ちょっと右、ちょっと右、右。はい、で、それパワー入れて。はい、ちょっと右、右、右、右、右、右、右、右、右、右、右、右。はい、で、こう、降り降り降り降り。はい、終わり。パワー抜いて、パワー抜右、右、右、右、右いて。はい、戻して。はい。 はいそのまま行ってそのままキープ軽く左軽く左ちょい左はいパー抜いて降りよ降りよパー抜くなよはいゆっくりゆっくりねゆっくりゆっくりそのまま行ってはいパー抜いてパーゆっくり頭上げるなよはいはいそのまんまはい が取れましたよ。風向きは。えー、やっぱり11時方向ですね。こんな5から1。了解。でも、山本取れてるよね。取れてます。はい、いいよ。いつでもどうぞ。行きます。 右、右、はい、戻して、そのまんま行って、そのまんまいい感じ、はい、浮いてる、その姿勢キープ、そのまま、それ覚えて、それ覚えて、ちょっと右、はい、戻して、はい、軽く左かな、はい、右、右、右、はい、やめろ、降りようか、おい、降りよう。丁寧にね。 前の車、右、右、右、右、右、はい、いいよ。戻して。はい、OK。